Uh, dari segi uh, floranya, ya kita sudah kurang lebih menyelamatkan 517 jenis tumbuhan lokal endemik nalangka. Kita selamatkan tumbuhannya, kita rawat, tapi kita juga memberikan ruang yang nyaman, yang aman ya bagi uh, fauna Saya Darmawan Dinasa. selamat datang di Rumah Hijau Dinasa. Rumah Hijau Dinasa didirikan eh, dengan tujuan sebagai kawasan konservasi lingkungan hidup dan edukasi. Sebagai kawasan konservasi, kita fokus atau lebih mengutamakan menyelamatkan kekayaan hayati yang ada di Wallacea, khususnya ada di Sulawesi, mengambil dan menanam kembali tanaman-tanaman lokal, endemik, dan langka. Ah, juga memberikan ruang yang nyaman bagi hewan untuk ah, berkembang biak, ah, hidup nyaman apa dalam kawasan ini. Kemudian kegiatannya ada kelas komunitas, ada outing kelas, ada diskusi tematik, ada beraneka ragam kegiatan literasi, dan juga kita gabungkan keduanya untuk edukasi lingkungan hidup, mengajak orang-orang terlibat untuk uh, uh, peduli dengan keberlanjutan kekayaan hayati kita. Di rumah hijau di NASA ada area konservasi, kan ada misalnya ada black spot. Black spot itu semua tanaman yang ada kaitannya dengan warna hitam. Kita juga punya uh, forest, ada apa lagi ya Sulawesiana, ya uh, itu yang beberapa uh, contoh di uh, area konservasi. Kemudian kita punya uh, juga kita sudah, menyiapkan lumbung benih untuk menyimpan benih-benih. Uh, benih -benih Eh, kemudian uh, kita punya ya, rumah panggung untuk makan, untuk diskusi, untuk uh, beberapa kegiatan yang lain. Kemudian kita punya dua pelataran, baik pelataran Keranua maupun Pasomba, dua tempat diskusi, ada perpustakaan, ada taman baca, uh, kemudian ada ruang baca. Uh, kita juga punya kawasan persawahan untuk belajar ekosistem sawah dan orang bisa datang tanam padi atau panen padi atau panen palawija. Ah, di sawah juga orang bisa tangkap ikan. Ada kelas komunitas, itu anak-anak yang belajar antir tertib, ah, jujur, ah, tradisi dan budaya. Jadi kita di sini ada beberapa jenis hewan ya yang datang dan berkembang biak di sini karena kita tidak pernah mengganggu dan mereka merasa nyaman. Di antaranya ada cicak terbang, ya cikabers. Jadi cicak terbang itu mengapa langka karena uh, dia itu uh, apa ya dulu sering dijadikan obat untuk poso dan juga dimaini karena dia bersayap dan berbatik. Uh, dia spesifik ya jadi batiknya itu mencerminkan dia dari mana datangnya. Dan awalnya 2007 itu kita hanya menemukan dua pasang dan sekarang sudah ratusan pasang berada di sekitar rumah hijau dinas. Ada beberapa jenis kupu-kupu ya, ada reptil, eh, kemudian eh, spesies lain ya, termasuk semut, ada siput beberapa ya jenis dan yang lain. Itu uh, yang ada di uh, yang bisa kita temukan di rumah hijau dinas. Ya, kami berharap rumah hijau dinas ke depan itu semakin banyak memberikan manfaat dan dampak baik kepada warga sekitar maupun orang-orang yang akan datang belajar.